抽一张，我日，我这不变就见鬼了，赶紧找一个幸运儿，就跟在他屁股后面，就你了。这都不是我编吗？ <laughs> 这都不是我编吗？我操，这个，这也太狗了吧！ 完了，挂到七了。昨天晚上还挺好的，怎么一到今天挂不管用了？哎哎哎，给六！ 他这张牌到底是多少？哈哈！赶紧赶紧赚钱赚钱赚钱买地牌卡。 胆子一下！哦吼！怎么感觉这个佣兵不对劲呢？哎，你你跟呢？你接着跟，跟呢？接着跟。 定要跟你同归于尽！我跟你说，赚点钱，赚点钱。 看看看看看看那个舞女，哎，收，碰，碰机子。 要没了，要没了，要没了！快换牌，换牌，兄弟， <laughs> 你别跑了！ <laughs> 再不让我换牌了，我这还摁一下，不亏，不亏，好吧！只要给我个一，完了我炸了。 赚钱，先赚钱，赚钱是王道。就是你，换牌，换牌，抽，抽，抽。 我打你个蛇皮！去了去了去了！兄弟，不，这不这样不好吧？ <laughs> 我炸了！ 倒地的是二十一点呢，我才发现。来吧，咱们俩都得死，好吧？谢了啊，兄弟，感谢感谢，非常感谢你， <laughs> 我发自内心的谢谢你。 还死了把枪在地上，哎，不是你有病吗？ 牌也没用啊！你洗我牌，洗我牌有用吗？你，我们用不了牌啊！我现在很尴尬，我现在想。 吃人了都！也 <laughs> 还空牌了，跑！换了，换了，换了，换了！咱俩一起死啊！咱俩一起死好吧？谢了啊！ 别再给食了，兄弟！完了！哇， <sighs> 他牌好大！走了，走了，走了！ 选啥不也炸了吗？我还选了个八。我们我忘记地牌了。我有道具我不爱用。 该给点力了呀！我操，么 K 局十四呢，K 局十四不完了吗？快快快快快快，找个队友，找个队友！ <laughs> 我要变一下午的屠夫了，我已经醉了。 bắn tung 小伙子，给我换牌！ 再见，再见，再见！这个人白马要变。你看我说什么来着？ <laughs> 选了个最大的出来，走了，走了，走。了。 这样不好吧？啊，你这牌大的，你这把是不是要去世了呀？这牌大的。这个佣一号佣兵，一号佣兵牌很小，怎么可以跟他洗牌或者什么的？ 花钱的吗？哦， <sighs> 穿肚肚二十一，没事没事，等会给他递个酒，让这个穿肚肚炸！搞他！搞他！搞他！ 等会儿我就给你丢丢扔丢扔酒。最后一秒，最后一秒丢，最后一秒丢，给他丢个酒。给他来个，给给我来个狠的。他丢了。 真叫人工封窗呗，呵呵，全在害人。哎，你加油哦！空姐炸了，空姐版本炸了，空姐炸了， <laughs> 贼贱。 到了那种那种感觉。 不赢没天理啊！这把稳赢。 但我的牌肯定比这个一号佣兵小，快给他通个一进，快，通个一进。 这感觉。 互换所有的手牌是吧？换牌呢？随机换。自个儿炸去吧。 抽个十，抽个九，抽个八，我都没事，他必炸。What the fuck？我点数比他小还输啊！ 要最大的牌，当屠夫，刷他们钱。这都不是我变，应该这这牌很大吧。 哦，没有前途呀！我的妈呀，这追猎亮起来了呀！ 花间杰克追人是真的难受啊。 跟他换牌吧。这把不会变了吧？应该应该不会变。 牌都很小啊，他这个人不会是三个一吧？他牌小的可怜。我跟那个大侠洗个牌。 换，这人牌肯定小，换了也舒服。 兄弟，最后一秒跟我换牌没有前途的呀！ 是，三百块，七十九，还空了，差点给我换牌，这个狗贼！ 远点，他估计又买了一张。大侠死了，点数过大，狗屁呢！一，好，问题不大，问题不大。 哦，我子到面边。 你个蛇皮，你个狗空姐，好、啊。 哎，你抓空姐啊！你跟我换牌。 大了吧？换还换不换了？还换不换了啊？跟我跟我搞事情，送你张好东西。 什么？该死！他只是想害死我，要同归于尽。 一剑好打！哎呀，哎呀，哎呀！别抽到七，别抽到七，抽到七就没了。一。 给我，给我们两张大了，再来一张，应该不是我，变不了。哦，这牌应该是超过五的。 六到七，六到七左右吧。这么快就换了？ 真的假的？二十一了？你这是绝世欧皇啊！果然这个小子赢了，搞他！ 好，空牌了！三攻封窗，封了，封了，封了，封了！ 哎，这个红姐咋这么菜呢？你给了力呀，别人要赢了呀！这不白给吗？这个瓜皮屠夫，控一万刀还被干一板子。 这必定不会是我呀，应该是这个，应该是这个佣兵，二号佣兵，这么大的吗？ 需要走，了，他这边在换牌，大的一张把他抽跑了，真给力呀！这么小的吗？哈。 是养鱼了，我看一下，我花十块钱看一眼，哦。 让他打，让他打，我不就去世了吗？让他打，现在钱都不够，你你跟他换牌，没前途的呀！哇日，这就九张九给我了。 感觉这一波肯定是要死一个人的，我跟你说，这三回合肯定要死一个人，这不只有个老王。 给赚钱呢。 别给八八八七六啊！哦，有趣，怎么这空间要变了？都是这个老王是吧？等我搞点钱，等我搞点钱，我给你们底牌。我只需要再修百分之七十左右的机子。 经死了一个。你跟我换牌没前途呀！我日，真要跟我换吗？ 换牌，我如果没抽到抽到什么就炸掉了。不行，我一定要买一张那个，买一张。 那叫低排呢。 一张地牌的，直接把酒丢出去，我就能活。差一点，差一点，差一点，差一点钱。哎呀我只差七块。哎，这不天选之人吗？这不是？ 直接洗牌了呀！那直接搞成洗牌了呀！因为因为肯定肯定有玩家想过来想过来给你地牌嘛，那他妈给别人洗嘛。 给我换嘛，来啊，换嘛！不了，咱俩一起死嘛，换不换嘛？哈哈哈哈！真的是舍己为人呐啊！ OK，就这把了。哎呀，他给了个一，那应该是我了，应该是我了。他们都，他们都不洗，应该是我说我这好打。 大发了！这什么走位啊？ 有用吗，祭司？你逼死！过来，翻牌。谢了啊，开心。 哈哈哈哈哈！五百块，五百块，我值。 <sighs> 跟一下这个空姐，我怕我又是。再见，再见，再见，再见，再见。生活愉快啊，空姐。 先买一张，买一张东西在手里面。哎，我等会看哪看哪个家伙不顺眼，给他递个八去，不得给他递个七，给他来个狠，直接让他淘汰。我看看三家啊，他不大，一个三。哎呀，我日！ 你要跟我换牌，这把我就盯上你了啊！你他娘的！你有种别跑！你别跑啊！我跟你说，你有种别跑！你别跑，你听见没？ 没有用，没有用，你今天必死！抽个脚，抽个脚，还行。等会再给你递递张，递张酒给你。 别！走了走了走了走了走了！还好我赚了一波钱，我先把自己的牌弃了，然后我我先不跟他换啊，我先不跟他换，我怕我跟他换了，等下我我又抽回来了我就炸了。 那就看哪个不顺眼，把这个酒酒送给他。我看谁牌大一点，二，三三家大一点，我就给三三家送送东西。三家，三家大，三家。 别让我逮着这个慈善家！看见你，来来来来来来来，我是好人，来来来来来，对，嗯，啊点错了，也可以，丢完七他应该也一样炸，回合结束之后他就会炸了，然后再买买张洗牌。 等会儿再找一个，找一个谁跟他洗一下，正好把酒给换了，就很爽。这叫开局拿的钱太多了，拿了拿了拿了一大波。 一大笔钱，基本上是优势局。三家必炸，三家不换牌的话，他必炸。看三家死， <laughs> 太爽了，太爽了！轻轻松松，好吧，想淘汰别人，轻轻松松。 哎，完了，我可能要变。不过我觉得我变的话，肯定有个傻子过了二十一了。没有吗？没有的话，我找个谁啊？ <laughs> 找这个祭司换。 跑，你跑有用吗？你能跑哪去？就是你，过来，好排，nice，再见。 他点数搭成一匹马，稳了呀！我我这边稳了呀！他敢过来，我就给你换，我所有牌全给你用。他这明显就大了呀！他这肯定大了呀！ 空调好像挂机了，板子提前下了。 哎，你再见吧，直接下一局了。他难不成他他正好二二十点吗？应该不会吧？还是说再来一局？我就说，我以为我以为他这么多他这么多张牌不可能就是他也二十点，他二十点那就平局了。 两张大的，再给一张大的，牛逼！这这这也太大了吧！哦，我这都不是我吗？我人都傻了，不能不能给这个红蝶换牌了，换牌我就炸了。 别吧，跟换跟他换，跟跟那个佣兵换，哎呀，折了几刀，你这个瓜皮！ 换跟他换，跟他换，给力哦！我得我得把我这张石想个办法，想个办法搞出去，这石太吓人了。可以可以。 其实也可以不用，不用就是搞这些，你我就直接赚三百块钱，然后我找一个幸运儿，把他把他这张十最后一秒丢给他，让他直接淘汰游戏，也可以。不过三三百块太贵了。我看哪个不爽就就把牌丢给他。 修，啊，专修安全机。三连我不修，我专修这种医院有板区的机子，疯狂赚钱。 他要跟这个冒险家换牌了。哎，我我不应该翻出去的，我应该接着修。二十一点，你达到了也没用，你达到了，你等会儿你等会儿还不是得死。我等会儿再来找你。哪里不需要了？那我直接来找你了。 哈哈哈！哈，直接来找他了。他们那边在勾心斗角呢。 <laughs> 哎哎哎！空一万刀。 去游戏吧，再见。你选哪张？你选一你也得再见。他们肯定给你换的牌，肯定很高很高。没死吗？我人都傻了。哦，两个二十一点了是吧？淘汰就说嘛，直接淘汰一个不就好了吗？ 是你，就是你，换牌，我就不信你抽不到一个十，你抽不抽？抽十，你抽不着。再见，你这把再不接近，我吃键盘了。 冒险家牌肯定的，这冒险家，然后就是空姐这边应该是也就满二十，然后这个红蝶应该是超过二十一了，然后就是佣兵这边挺小的，佣兵和空姐，空姐比佣兵大，可以考虑搞死一个，把空姐搞死了，买一张看一下吧，我看一下空姐到底多大。 空姐很小。没事，我下一波吧，下看下一波，看下一波空姐，看这，看他什么情况。佣兵和空姐，必要搞死一个，不然赢不了。必须要把他们。 必须要搞死一个。哦，直接找人去。那就是空姐，空姐牌肯定卡的挺好的。但是这张牌如果被抓了，也有点麻烦。 如果我抽到了蜘蛛，不好的反应也难打。我要找空气。有的时候找人。 又死一个，那就是这边也就空姐了。我说嘛，你早早就找到空姐，把牌给她就赢了呀。哎呀，我去！我要是能早点找到空姐，直接把十九给她，让那个空姐直接嗝屁。坚持一分钟。 咋了？护臂怎么没关？ 用没有用没有用，再见！你肯定大了，nice。我给十他也炸，不给也炸，他必炸。给他一张牌他就炸了。 一，一，二，二，那是我的，那是我的话，那我拿里们刷钱了呀？ 妈的，这不是传送吃枪吗？一直吃枪，很难受的呀！我传过去吃一枪，传过去吃一枪。轮到啥？ 选了 n i c e 再见。快走快走快走，这个人百分百变，这个人不变，那子我就没天理了。哎，我还跟一手吧，跟一手，万一我变了。 这样不好吧？啊！你不能死锤我，别人都在赚钱呢，兄弟，兄弟！我心态崩了。 还跟我换，哎，你还跟我换，一，哎，舒服。可以，你小子搞事情，你小子搞事情，这把，这把弄死你，这都不是我。 等那个，把他把他打死之后，再地，地板，快活吗？ 他这把可能要死，对，抽的好，死，这空姐死了，肯定过二十一了，再见再见，下一局啊，这送走好不送，还觉得我锤呢。 低一点，那得去把他弄死，直接跟他换牌就完事了。你觉得你跑得掉吗？你，你猫了个二十一跑，我还有护臂，我这不就跟不上你了？ 姐估计也死了，我给他换一张，换一张呃四过去了，然后再给他换一波牌，直接让这个空姐淘汰，换牌啊！哎，杰克也也不灵性，你跟他换牌，你你也能活，他也他也会被淘汰。 还没淘汰呢，我估计这一波给牌，他应该是过二十一了，好吧。再见再见，见谁就跑好吧，这把见谁就跑，看见人就跑，带个洗牌，带个洗牌，谁谁谁敢谁敢靠近我，我就给你洗。 是我的菜。来来来，你们起，起呗？想搞我？一样二十一，看多稳啊！ 游戏结束了呀，我赢了呀！你跟他换牌，那不乱玩吗？我赢了呀，轻轻松松。晚这这。 这游戏声音就会莫名变得很大呀， <sighs> 应该是这个魔术师。 摊一板子，给他来一下子。这什么意思啊？你是不是想搞事情？你要搞事情，我这把就盯你啊！ 他肯定赚了不少钱，不能留他。他肯定赚了不少钱的，留了这个祸害。 他还是主符，他这波发白，他没他没给别人换。哦，估计他应该还是。看，那白很大的。 赚一波，赚一波钱，给他借张牌，直接让他淘汰就好了。你飞，你接着飞，你飞，我用护臂。 把气丢给他就行了，他他必淘汰。我只需要赚到三百块。其实说句实话，三百块就是，哎呦，三百块就相当于。 经淘汰一个人。这个人真就不换牌，一直在刷钱，他一直在刷。 刷了不少钱，再修一台整机，一台整机，一台整机就够了，估计还是少，买到。 看有没有多余的十块钱，然后我去看一下这个人，想办法把他淘汰掉。还差还差两块，死了个空姐。 警告你你别别搞事啊！否则我就把酒酒酒丢给你。还是这个红蝶，那正好，这波正好。等会把把这酒丢给他，不用我找他了，他自己会过来。板子先下了，我坚持到十秒钟左右吧，然后去往他脸上跑，给他丢牌。 怕盖呀，你是啊？哎，我不需要了呀，赢了呀！还没抓到我，那再见了呀！游戏结束，没抓到我呀！ 我还想给他丢牌，让他淘汰掉来着，引那个，引那那那更好，直接结束。牌小一点总是好的，大一点风险大。这把应该不是我。你还是个佣兵。 你抓得到人就见鬼了！哎呀，我日，真就直接往我这边靠呗！你换不换嘛？你要换这把，你必死。 我刷钱，那你这人就就就就带我锤呗。 跟他自己跟他就完事了呀。应该可能有人牌比我大。不是我，有人牌比我大。 一直修不了啊，没板子。 他说：“人都人都不知道在哪，迷了都。” 遛鬼没没什么钱啊！但遛鬼没什么钱，这一点很烦。应该遛鬼涨钱就好了。 砸板子也没钱，砸板子顶多就是坚持几秒钟而已。哦，这都不是我吗？你这牌大的很，大的出奇呀！这个杰克。 是要换牌了，他再不换，估计是要炸。换了。我。 不着急，有办法拿钱的，还给我加张二，还给我加张九，怎么已经了？这是啊。 六十四，没肯定是没了呀，没死也要拖一个走。来选吧，死我也要拖一个走，拖不走了。 没得了，应该早点弃的，手牌太大了。早点把这个酒弃了就好了。我我我想把这个酒到三百的时候再弄，太哪去？发牌发牌，两张大牌。 赚钱赚钱！哦，好吧，这把币是我，无所谓，你随便找个新运玩耍一。 刀一个小朋友，我都不需要抽了，那不需要抽了呀，那还抽啥？ 是，下一把还是我呀？我还是屠夫呀，我接着拿你们刷钱啊！ <laughs> 我直接把你们全全弄死呀！都不想赚钱了呀，只是买买一张地牌卡，随便刷呀。 钱就是可以想干什么干什么。 点修呢？ 想换牌，小伙子，跟我换！我赚的钱够了，我不需要。了。 把你淘汰了，真不好意思呀。开心吗？反正你开不开心，我不知道。我。 还还还帮我减一了，谢了呀！他想害我，有有有种啊！跟他换，跟他换，对，换就对了。下把把牛仔弄死，给个大牌，直接让小丑呃，牛仔已经死。了。 搞事情了。给当大了，搞死一个先。哦，来头盔粉，看一眼这个空气。 手要炸了！小丑目前不淘汰掉吧？又去换牌去了。 没有用啊！我找我找到你，我直接直接给你一张牌，让你去世啊！你二十一没用啊！我直接过来找你的呀！我一大笔钱，我先等你换牌。我等你跟我换了牌，我再我再我再弄你，我不着急啊。 卡牌已经被换了，没事，换了我今天我也要淘汰你，不能让你活着了。我再赚一笔钱，赚到三百，然后下一波我再再弄死一个，够了。我先表面和和气气跟他修机子，先表面一下，还空牌了。 再见。差点没了我日！搞我一手了！我还好我有钱，我跟你说，不然没钱的话，确实他赢了。运气挺不错，啊，我手速快啊。 他估计要变了，那你还不是他变？反正现在就是两个人勾心斗角时刻。加油啊！我刷点钱啊！ <laughs> 同归于尽了，坐座椅，同归于尽了。